Bonjour et bienvenue dans cette vidéo spéciale sur les secrets les mieux gardés de Roblox. N'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, Roblox est un jeu en ligne très populaire auprès des jeunes, qui leur permet de créer et de jouer à des univers virtuels en 3D. Mais derrière cette façade de jeu innocent, se cachent de nombreux secrets qui pourraient bien vous surprendre et que Roblox ne veut pas que vous sachiez. Secret numéro 1, des prédateurs en grand nombre sur le jeu. Il y a de nombreux prédateurs sur Roblox qui profitent de l'anonymat offert par le jeu pour approcher et harceler les enfants. Bien que Roblox ait mis en place des mesures de sécurité pour protéger les joueurs, il est important de rester vigilant et de ne pas donner d'informations personnelles ou de coordonnées à des inconnus. Ils peuvent utiliser différentes tactiques pour essayer de communiquer avec les jeunes, tels que l'envoi de messages privés ou de demandes d'amitié. Secret numéro 2, des avatars de jeux sexualisés. Il y a également une communauté sous-jacente de joueurs, qui utilisent leurs avatars, pour s'exprimer de manière sexuelle ou suggestive. Bien que Roblox ait des règles strictes interdisant ce genre de comportement, il est facile de contourner ces règles en se rendant dans des jeux privés. Ils peuvent être choquants ou inappropriés pour certains joueurs, en particulier pour les plus jeunes, qui ne sont pas prêts à être exposés à ce genre de contenu. Secret numéro 3, les arnaques de robux. Les robux sont la monnaie virtuelle utilisée dans Roblox, qui permet aux joueurs d'acheter des objets et des tenues pour leur avatar. Malheureusement, il y a de nombreuses arnaques en ligne qui visent à voler les robux des joueurs. Si vous êtes tenté d'acheter des rebuts en ligne, assurez-vous de faire affaire avec des sites fiables et de ne jamais donner vos informations de paiement à des inconnus. Secret numéro 4, les hackers dangereux. Il y a également de nombreux hackers sur Roblox qui utilisent des programmes pour tricher et prendre le contrôle de comptes ou de serveurs. Si vous êtes victime d'un hack, il est important de changer immédiatement votre mot de passe et de signaler l'incident à Roblox. Ils peuvent utiliser différentes tactiques pour pirater les comptes, telles que l'envoi de liens malveillants ou la devinette de mot de passe. Secret numéro 5, la corruption dans l'entreprise de jeu. Selon certains rapports de médias indépendants, il y a eu des accusations de corruption à haut niveau au sein de l'entreprise de jeu Roblox. Selon ces accusations, certains employés de l'entreprise auraient commis des actes de corruption, comme l'acceptation de pots de vin ou la manipulation de données financières mais Roblox a toujours nié ces accusations et ont affirmé qu'ils prennent très au sérieux la transparence et l'intégrité dans leurs opérations. Secret numéro 6, la manipulation des jeunes à travers les jeux. Il y a eu des accusations selon lesquelles certains jeux sur Roblox visent à manipuler les jeunes joueurs en leur faisant croire qu'ils ont besoin d'acheter des objets ou des robus pour avancer dans le jeu. Si vous êtes parent et que votre enfant joue à Roblox, assurez-vous de surveiller leur utilisation du jeu et de leur expliquer que l'argent réel n'est pas nécessaire pour s'amuser. Secret numéro 7, les jeux cachés Il y a de nombreux jeux sur Roblox qui sont cachés aux joueurs normaux et qui ne sont accessibles qu'avec un code spécial ou en étant invité par un joueur déjà membre. Certains de ces jeux sont privés et sont utilisés par des groupes de joueurs pour se retrouver en dehors de l'œil public. Ils parlent de sujets sensibles et horribles. Faites attention à ne pas jouer à ces jeux. Secret numéro 8, les jeux illégaux. Malheureusement, il y a aussi des jeux illégaux sur Roblox qui violent les règles de l'entreprise de jeu et qui peuvent être dangereux pour les joueurs. Ces jeux peuvent inclure des jeux de hasard ou de paris qui sont interdits par la loi, ainsi que des jeux qui encouragent la violence ou la discrimination. Si vous rencontrez un jeu illégal sur Roblox, assurez-vous de le signaler immédiatement à l'équipe de modération. Les jeunes peuvent être choqués par les scènes de violence et peuvent être addicts aux jeux. Conclusion Bien que Roblox soit un jeu divertissant et créatif, il est important de rester vigilant et de connaître les risques potentiels. Si vous êtes parent, assurez-vous de surveiller l'utilisation de votre enfant du jeu et de leur expliquer comment rester en sécurité en ligne. Et si vous êtes joueur, rappelez-vous de respecter les règles de Roblox et de ne jamais donner d'informations personnelles ou de coordonnées à des inconnus. Et voilà, c'était les 8 secrets les mieux gardés de Roblox. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a permis de mieux comprendre les risques potentiels de ce jeu en ligne populaire. Merci d'avoir regardé, mettez un pouce bleu.